Interaktion ist mit der wasserbautechnischen Planung akkordiert und auch die tatsächliche Ausführung ist berücksichtigt. Damit wird auch der laut regionalen Entwicklungsprogramm für den steirischen Zentralraum als Grünzone geltende Bereich entlang der Kleiner freigehalten. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge dem Behandlungsvorschlag folgen. Bitte um ein Zeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke einstimmig. 7. Diplom-Ingenieur Bernd Kessler, Strauchweg 1285 Leipzig 8. Einwendungsverlangen, Beibehaltung von meinem Wohngebiet, Wiederholung der Einwendung zum Auflageentwurf, Behandlungsvorschlag, keine Berücksichtigung. Begründung, die Gemeinde weicht mit der Planung nicht Aufgaben, die sie hat, aus, sondern reagiert in Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Raumplanung auf äußere Rahmenbedingungen. Selbstverständlich verfolgt die Gemeinde aber trotzdem das Ziel, verkehrsberuhigende Maßnahmen und Lärmschutzverbesserungen an den Durchzugsstraßen zu erreichen. Dieses Ziel gilt unabhängig davon, ob reine oder allgemeine Wohngebiete festgelegt sind. Verkehrsberuhigende Maßnahmen sind zum Beispiel die Platzgestaltung in der Hitzendorfer Straße zwischen Volksschule, Veranstaltungshalle und Kirche, die den Durchzugsverkehr bremsende Kreisverkehrsanlage B70 Hitzendorfer Straße und B70 Bahnhofstraße, Verkehrsinseln, die Straßengestaltung beim Rupert-Schmidt-Platz oder in der Bahnhofstraße etc. Aber auch bauliche Maßnahmen wie die visuelle Verengung des Straßenraumes beim Rüsthaus oder die bessere Anbindung des Bahnhofes für den nicht motorisierten Verkehr die Verbesserung der Versorgung im öffentlichen Verkehr durch das Gustmobil und so weiter. Ein wesentliches Ziel der Raumplanung ist auch, die Wohnbauentwicklung auf die Nahversorgung und die Versorgung im öffentlichen Personenverkehr abzustimmen, wie eben auch im Stauweg. Zur Inanspruchnahme von Waldflächen ist festzuhalten, dass sich die Gemeinde Selbstbildung auferlegt hat, ein Bauland auf bestehende Waldflächen festzulegen, ausgenommen geringfügige Rücknahme zur Abrundung von Baulungen. Das sind in erster Linie solche Fälle, die schon bisher im örtlichen Entwicklungskonzept als Baugebiet vorgesehen waren und so wurde auch beim Flächenentwicklungsplan 5 vorgegangen. Der in ihrer Einbindung angeführte Ausschnitt zeigt eine Baulandneufestlegung auf einem Grundstück, das nicht mehr Wald ist und im Übrigen eine der Ausnahmen darstellen würde. Der angeschlossene Tabellenausschnitt zeigt einige Baulandwünsche, die zur Revision des Flächenentwicklungsplans eingelangt sind, mit Ausnahme des bereits im örtlichen Entwicklungsplans Konzept 4.0 innerhalb des Bauentwicklungsbereiches gelegenen Grundstücks Schirgi wurden die Baulandwünsche, die Waldbetrieben allesamt nicht berücksichtigt, da sie nicht den Ausnahmekriterien genügen. Zum Melorationsgebiet, wie im Verordnungswortlaut des Flächenentwicklungsplans festgehalten, müssen die Anlagen funktionsgültig erhalten werden. Zu den übrigen Punkten wird auf die Beantwortung der Einwendung zum aufgelegten Entwurf verwiesen. Stelle den Antrag, der Gemeinderat möge dem Behandlungsvorschlag folgen bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danklos einstimmig aufgenommen. 8. Hermann Bosch, LG Kramer, Bahnhofstraße 25. Einwendungsverlangen, keine Bauland, Neufestlegung am Strauchweg. Die Einwendung betrifft die Baulandausweisung am Strauchweg und steht mit der Änderung des Endbeschlusses in keinem Zusammenhang. Behandlungsvorschlag keine Berücksichtigung. Begründung mit dem Aufschließungserfordernis, dass ein Oberflächenentwässerungskonzept ausgearbeitet werden muss, ist eine wasserbauliche Gesamtbetrachtung gewährleistet und eine Klärung und Sicherung einer schadlosen Oberflächenentwässerung Bedingung für eine Bebauung. Zum Meliorationsgebiet. Nirgendwo wird gesagt, dass der Landesregierung das Meliorationsgebiet nicht bekannt war. Festgehalten wurde, dass es vom Land nicht mit dem Datenpaket des GIS Steiermark, der Grundlage für die Ersichtlichmachung unter anderem dem Meliorationsgebiet übermittelt wurde, sondern erst aufgrund der gesonderten Anfrage bekannt Diskussion, auch für das Grundstück Dorn soll das Oberflächenverbesserungskonzept als Ausschließungsverfahren festgelegt werden. Das ist, es, das ist hiermit erfolgt, auch eben schriftlich Stelle den Antrag, der Gemeinderat möge dem Behandlungsvorschlag folgen. Wer damit einverstanden ist, bitte mit Zeitung zustimmen. Gegenstimmen? Danke, einstimmig. Ja, das ist das Paradoxe bei diesem Einwendung, dass, dass wir ja dort die Umwidmung nur vorgenommen haben, um das Wasser in den Griff zu kriegen im Ausschuss. Das ist ja die einzige, das Meliorationsgebiet ist dort festgelegt worden, das ist ein uraltes, quasi breites Netz an, an Drainagen, die seinerzeit landwirtschaftlich gefördert vor, also nicht über 50 Jahren festgelegt worden sind und es so alte Karten waren, dass die ursprünglich nicht in Gieß ersichtlich waren. Daraus ist dieser Missverständnis aufgetreten. Aber in Wirklichkeit wird durch die Umwidmung dort alles besser, weil es eben eine Aufschließung zur Forderung ist, ist es im Griff zu bringen. B-Beschlussfassung. Der Gemeinderat hat am 18.06.2019 den Flächenwidmungsplan 5.0 beschlossen. Kurz vor, Beschluss wurde der Aufsichtsbehörde der Landkreise der Landesregierung mitgeteilt, dass die im Entwurf für eine Wohngebiete herangezogenen Lärmrichtwerte nicht den anzuwendenden Standards entsprechen. Deshalb wurde eine Änderung der Planung vorgesehen, da aber einerseits noch keine fixe Stellungnahme damit der Teil 13 vorlag und andererseits das Verfahren nicht zu sehr verschleppt werden sollte, wurde der Endbeschluss dennoch gefasst und danach beschlossen. Auf der Basis einer Vorprüfung Planung und Detailung 13 und der dabei festgestellten Mängel eine Abänderung des Endbeschlusses vorzunehmen. Diese Vorprüfung, die noch stattgefunden hat und in der die wesentlichen Planungsinhalte erörtert wurden, bildet unabhängig für die vorliegende äh, unabhängig von der noch anstehenden Genehmigungsprüfung die Grundlage für die vorliegende Änderung des Endbeschlusses. Neben der Änderung der Baulaufkategorie umfasst die Änderung Korrekturen. Zusätzlich wurden erforderliche Änderungen gegenüber dem Auflageentwurf, die zwar in der zum Endbeschluss vorliegenden Planung bereits berücksichtigt, aber nicht gemäß Verfahrensregeln abgewickelt wurden, äh, nun doch noch einmal als Änderungen behandelt und die Bestimmungen zum Verfahrensablauf der stadtmännischen Raumordnung zu entsprechen stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Abänderung des Endbeschlusses des Flächenwidmungsplans 5.0 in der vorliegenden Form beschließen und bitte um ein Zeichen zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke ist einstimmig angenommen. C. Beharrungsbeschluss Zentrumsfunktion Stadtnord Süd stellen den Antrag der Gemeinde, da im Falle einer Versagungsandrohung durch die Aufsichtsbehörde den Beschluss fassen, auf die in ÖEK 5.0 vorgesehene neue Zentrumsfunktion Spartenhof Süd und im Flächenbildungsland 5.0 derzeit das Kerngebiet Kalkül ausgewiesenen Gebiet zu beharren. Bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, es ist auch ein. Was? Das bitte wiederholen? Das ist jetzt, äh, äh das ist Sollte das Land. Spartenhof Süd das ja. ist der Bereich. Äh, ich weiß es, ich kenne ja. den Bereich. Und sollte das Land sagen, sollte ja. das Land sagen, aufgrund unseres Beschlusses, was Sie hinausgestellt haben, dort wollen wir kein Kerngebiet, dann beharren wir drauf, damit wir gleich Zeit gewinnen und das weiterhin fordern als Gemeinderat. Mhm. Dann enthalte ich mich bitte. Also eine Enthaltung ist die mhm. Frau Vizebürgermeister. Damit haben wir den Punkt äh, 4 Flächenwidmungsplan 5.0 äh, abgeschlossen. Ich bedanke mich wirklich beim, noch einmal, schon das letzte Mal beim Bauausschuss und bei den Mitarbeiterinnen im Bauamt ganz besonders. Das war ein Marathon und ich bin wirklich froh, dass wir diesen zu Ende gelaufen sind. Die Ziellinie ist hoffentlich bald erreicht und jetzt Land ist das genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Aufteilung des Jagdpachtentgeltes. Gibt es dazu eine Frage? Das ist nicht viel vor, sondern stellt einen Antrag. Das ist ja Formsache wie jedes Jahr. Gut, dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge in den Auflage, äh, möge den Aufteilungsentwurf des Jagdpachtentgeltes 2019 in der vorliegenden Form beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 6, die Resolution zur Agenda 2030, zur Hintergrundinfo, die äh, Frau Monika Hirschmugel ist an uns herangetreten und mitgeteilt, die meisten dieser Punkte, die darin gefordert werden, erfüllen wir durch unsere Mitgliedschaft im Fairtrade, in der E5-Gemeinde und und und aber für eine Zertifizierung äh, bzw. für eine Auszeichnung, die Not müsste man diese Resolution beschlossen haben und sie würde uns die Auszeichnung auch machen. Und das ist eine sinnvolle Sache, die kostet uns nichts und bringt uns viel und deswegen äh, bitte ich, stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die vorliegende Resolution zur Agenda 2030 beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um eine Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen Enthaltungen, danke, ist auch einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 7, äh, Zusatzvereinbarung zur Vereinbarung der Durchführung kostenbeteiligung der mobilen Pflege- und Betreuungsdienste ist im Vorstand, glaube ich, den Teil wird beschlossen worden. Es geht um einen anderen Aufteilungsschlüssel, gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat, möge die Zusatzvereinbarung zur Vereinbarung über die Durchführung der Kostenbeteiligung der mobilen Pflege- und Betreuungsdienste E vom ISGS Kaiserwald vom 25.06.1998 beschließen. Bitte mit Zeichen Zustimmung, Gegenstimmen, Enthaltungen, danke einstimmig. Tagesordnungspunkt 8, Jagdgesellschaft Liebach, Anzug und Übernahme der Kosten für den Wildkühlschrank haben wir im Vorstand auch ausführlich diskutiert. Es geht darum, dass sehr viel Wild bei uns nicht bejagt, sondern zusammengeführt wird, damit dieses Wild äh, zumindest für Tierfutter und so weiter weiterverwendet werden kann, ist die Anschaffung des Wildkühlschranks notwendig. Der ist auch von der Jagdgesellschaft auf eigene Kosten angeschafft worden, da die im Service an der Allgemeinheit unentgeltlich passiert, bitten die um die Übernahme dieser Kosten. Und gibt es dazu eine Frage, Anmerkung, stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die Übernahme der Kosten für den Wildkühlschrank beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte erteilt nur Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, 4 äh, viermal FPÖ Enthaltungen. Dankeschön. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Ich hätte noch eine Frage, wo ja. werden wir dann aufgestellt? Ähm, die Liste aufgestellt. Die Liste aufgestellt. Darf das wer? Es wird bei irgendeinem Jäger stehen, wir werden es noch wir werden das nachliefern, die Information. Äh, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9. Beschattung durch Bäume vorgesehen, eines Budgets von 20.000 Euro. Äh, das haben wir jetzt lang und breit diskutiert. Danke an den Josef für einige Verbesserungen, die wir da auch diskutieren haben können. Ich habe das jetzt geändert. Ich stelle das nicht als Fraktionsantrag, sondern als gemeinsamen Antrag, glaube ich, aller Fraktionen. Äh, wo es darum geht, jetzt kurz erklärt, dass wir ja aufgrund der großen Diskussion, dass immer mehr Flächen versiegelt werden und die Beschattung wesentlicher Bestandteil wäre, um das Mikroklima zu erhalten. Äh, das heißt, es gibt auch die ersten Untersuchungen, die sagen, wenn zum Beispiel Gewässer beschattet, beschattet werden, dann hast du nicht mehr diese Starkregenereignisse in dem Gebiet äh, und, und, und, und, und, und äh, viel Hagel und so weiter. Und wir haben uns überlegt dann, eh in vielen Diskussionen mit den meisten von euch, äh, dass man auch die öffentlich versiegelten Flächen beschatten möchten, was gar nicht so einfach ist in Nähe einer Landesstraße. Dazu gibt es morgen um 15 Uhr bei Interesse an der Besprechung vor Ort in der Nähe vom Kreisverkehr, äh, wie man dort Bäume pflanzen dürfen. Da kommt jemand vom Land heraus, habe ich heute vor. Äh, Lanner. Und den werden wir überzeugen, dass wir die Bäume doch näher hinsetzen dürfen, weil ich glaube, dass es einen Sinn hat, wenn die Bäume eine Begrenzung zwischen Straße und Gehweg auch für die Kinder darstellen. Und muss es eine Möglichkeit geben, dass ich nicht mit den Bäumen ganz auf den Rand muss und dann wieder die Kinder zur Straße rücke. Aber bitte, das werden wir morgen ausdiskutieren. Dabei geht es jetzt bei, dem, bei diesem Antrag, den ich hoffe, dass wir alle gemeinsam fassen, äh, dass es darum geht, dass wir einen Budgettopf zur Verfügung stellen, der, wenn ein Gemeinderat einen Bürger dazu begeistert oder ein Bürger selber das dann liest und zu uns kommt, dass wir, wenn eine öffentliche Fläche beschattet wird und der Baum auf äh, auf Privatgrund steht, wird es mit einer Summe von 200 Euro den Baum fördern, wenn er bei einer, wenn der Baum zur Beschattung geeignet ist, wenn die Beschattung eine öffentliche, äh, öffentliche Fläche versiegelt, eine öffentlich versiegelte Fläche beschatten, wenn der Platz vorab, vorab vom Bauamt geprüft wird, ob er gesetzliche Abstände einhält und ob Art und Ort geeignet sind, ob der Baum, äh, der Baum geht dann zu 100% in das Eigentum des Grundstückseigentümers über, maximale Förderhöhe pro Baum 200 Euro. Es muss eine einheimische Baumart sein, die geeignete Lage in der Nähe von Straßen versiegelten Flächen. Der Baum muss von einer Liebhofer Gärtnerei der Baumschule sein, dass äh, geeignete Bäume um Verkabelung oder andere Infrastruktur nicht zu beschädigen oder zu stark zu verschmutzen. Zustimmungserklärung der Grundstückseigentümer, kostenlos zur Verfügung stellen Verfügungstellung des benötigten Platzes außerhalb von Straßen oder anderen öffentlichen Flächen besteht kein Rechtsanspruch. Da geht es jetzt darum, dass zum Beispiel, wenn jetzt, so wie wir es heute gehört haben, wenn auf der richtigen Seite von der Sonne her in der Nähe kein Platz ist, wie wir zum Beispiel, die Idee ist gekommen, wie wir jetzt den Radweg ausgebaut haben, da auf dieser Seite oder ausbauen werden, äh, auf dieser Straßenseite hinauf, dann muss ich einen Abstand halten von, also der Radweg muss einmal drei Meter sein, da brauche ich, wenn ich einen Sockel oder einen Lärmschutz oder irgendwas machen, muss ich jetzt da, äh, äh, wie ist das, STVO, nein, äh, RVO, nochmal RVS, jetzt habe ich es, äh, noch einmal 25 cm dazugenommen werden. Es wird immer schwieriger, dass wir die Grundstücke nur für unsere Infrastruktur von den Grundstückseigentümern bekommen. Ich war heuer auf der in so Urlaub und dort ist es so, dass die Bahn stehen bleiben und die Bahn im Radl immer dumm und die Leute schaffen es witzigerweise in Kroatien, obwohl es auch bei der EU so, dass der Radlfahrer vor dem Baum stehen bleibt, der Fußgänger vorbeigeht und er dann weiterfährt. Bei uns undenkbar, weil wir dürfen dort keinen Baum mehr hinpflanzen. Es war die Idee, dass man das Baum aufs Privatgrundstück pflanzt, dann habe ich die Beschattung der öffentlichen Fläche trotzdem gegeben und die Gemeinde unterstützt dieses Vorhaben, damit wir öffentlich versiegelte Flächen beschatten können. Äh, dort vor allem, wo es eben nicht möglich ist, dass man den Baum auf öffentlichen Grund stellt. Und das soll aber ganz genau geprüft werden, hat es dort einen Sinn, ist es dort rechtlich möglich und wenn, dann ist es mit maximal 20.000 Euro im Jahr äh, be, äh, beschränkt und mit maximal 200 Euro pro Baum. Muss Kosten auch das ist die Frage, man kriegt um 200 Euro schon einen einheimischen Baum sicher. Leicht, 120 Euro. Ich hätte nur eine Bitte, und zwar, äh, dass man bitte vermeiden möge, beim Baumkauf Deko-Bäume zu kaufen. Das sind diese kleinen Kuhbäume, die werden höchstens 30 Jahre alt. Dann sind sie wieder, sind sie wieder genau. Also nur einheimisch und vor allem wirkliche Bäume, die 100 Jahre wachsen dürfen. Ja, das ist ja, ja. Ja, aber da gibt es ja so kleine, niedrige. Ich, ich glaube, wir haben es jetzt schon ziemlich eingeschränkt, damit nichts passieren kann, aber noch weiter einzuschränken wäre jetzt wahrscheinlich schlecht, weil wir dann, dann kompliziert. Wieso wirst hm? Wieso wirst es budgetiert? Als Crowdfunder? Nein, nein, die Frage ist, dass es jetzt die beste Zeit ist, um Bäume zu pflanzen und das nicht budgetiert ist. Äh, wir können sie ja dann in Zukunft eh ins Budget aufnehmen, aber damit wir jetzt schon anfangen können im Herbst, weil wir doch viel Flächen versiegelt haben, quasi als Zeichen, dass wir damit beginnen, äh, hätte ich es heute gern gleich als für uns alle gemeinsam Kann man es vorher noch dazu sagen, also damit ich das richtig verstehe, es gilt für alle neu gepflanzten Bäume, ja, die also, bestehenden nicht. Ah, natürlich nicht. Gut, dann äh, geht es ja wahrscheinlich auch darum, wie viel ich damit beschaffe, wie du sagst. Genau, es ist ein Versuch, ja. Wer rechnet wirklich ganz banal gesagt dann nein, nein. so aus, wie viel Schatten die dann geben werden. Nein, das, also ich überlasse das den Profis im Bauamt, die wissen glaube ich ganz genau, von welcher Seite die Sonne kommt und wohin dann der Schatten fällt. Also so wie es der Josef